about listening, this is one of the four modules and we are going to have the real listening also. First of all, we are going to have just a very wrap up or you can say very brief towards the listening tips. First of all, it is very important to read before you listen. When you have instructions and when you listen uh, any kind of introduction from their uh, from their sides and you are not going to listen the questions, then you have uh, just 10 to 20 seconds. Uh, at that point of time, it is advisable just to scan your questions and read as much as you can so that when you listen, you have a kind of a hint that what you are listen about. Okay. Second is do not leave your questions because uh, as you know, in IELTS, there is no negative marking. It is advisable to go with the flow and write down as much as you can and do not leave any question. Always check your spelling. You have 10 minutes to transfer your answers to your answer sheets. So it is very important to check the spellings again and again. Never write your answers too quickly. Sometimes they just change the statement and the answer changes with the statement. So always wait for them, for the listening to cover another idea so that it will be easier for you to judge the real answer. Next is always listen for repeated information. That means, first of all, when they are giving you any kind of a introduction, for example वो पहले बताते हैं कि आप सुनने वाले हैं एक लेक्चर के बारे में आप सुनने वाले हैं एक असाइनमेंट के बारे में तो उसके बाद वही चीज़ वो दोहराते हैं when they we, then they are doing doubling. Just listen once and when they are doubling the information at the point of time, try to uh, read the questions so that it will be easier for you to understand the questions uh, at least. Always use the abbreviation according to IELTS guidelines that means कि हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो आयल्स की गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग एब्रीविएशन लगाएं एब्रीविएशन होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स अदरवाइज हम शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो अवॉइड करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज ये आपका टास्क होता है सॉरी uh, ये आपका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले जो टास्क सेक्शन वन है वो एवरीडे कन्वर्सेशन होती है दैट मीन्स आप कन्वर्सेशन जो सुनेंगे वो होगी डेली लाइफ से रिलेटेड दो या तीन आवाजें जो है आप इसमें सुन सकते हैं second section of your listening will be a monologue एक बंदा बोलेगा सिर्फ वो अपने बारे में कोई बात कह सकता है पब्लिक के बारे में जो है वो बात कह सकता है कोई सोशल इशू के बारे में बात कर सकता है third section is actually the most crowded one इसमें आप चार पांच आवाजें भी इकट्ठी सुन सकते हैं basically this is an academic section इसमें कोई प्रेजेंटेशन के बारे में कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट के बारे में कोई असाइनमेंट के बारे में किसी लेक्चर के बारे में बेसिकली ऐसी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं these kind of information are basically described in section three which are related to any syllabus या जो स्टूडेंट्स uh, हैं वो अपने टीचर्स के साथ बात करते हैं ऐसी कोई चीज़ें the last part is a monologue जिसमें सिर्फ एक इंसान बोलेगा this is known as the most toughest form जिसमें आप जो है वो टफेस्ट फॉर्म को माना जाता है ये और secondly very easiest sorry very difficult one basically ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो साइंस के टॉपिक्स हैं वो जो हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं या रिसर्च के टॉपिक्स डिस्क्राइब किए जाते हैं this is the reason they find it या candidate find it quite difficult now any question Jagjeet sir yes ma'am जी बोले मैम मैं ये पूछ रहा था आप जैसे अभी आपने कहा ना कि ये एकेडमिक से रिलेटेड है तो मैम जनरल में कैसा होगा फिर मैम नहीं नहीं एकेडमिक से रिलेटेड मतलब है कि लिसनिंग सेम होती है सेक्शन थर्ड okay. में जो टॉपिक होता है दैट इज एकेडमिक मतलब स्टडीज okay. के साथ रिलेटेड होता है वैसे एकेडमिक नहीं होता है स्टडीज के साथ रिलेटेड होता है that is why listening academic और जनरल की सेम होगी ना मैम बिल्कुल सेम है बिल्कुल same there is no difference ठीक है चलिए ओके चलिए now we are going to see the types of questions देखिए ऐसी जो टाइप्स हैं these are known as tables these are known as forms ये जो है this is section first form ठीक है ऐसा एक जैसे आप कह सकते हैं किसी होटल की रिजर्वेशन किसी हॉस्टल की रिजर्वेशन किसी क्लब की मेंबरशिप फॉर्म ऐसा कुछ होता है सेक्शन वन में this is known as maps maps जो है वो बेसिकली किसी ऐसी जगह का होता है जो एक फोर्ट बना हो या कैसल बना हो ऐसी चीजों का process diagrams half of the diagram is given to you आधी जो है वो बनी होती है आधी आपको पूरी करनी होती है by listening to the audio these are maps these are very rare बहुत रेयर आते हैं बेसिकली मैप्स जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं नाउ अगला सेक्शन जो आता है दिस इज मैचिंग जिसमें आपको या तो बिल्डिंग्स के नाम दिए होंगे एक जगह पे उनके फीचर्स दिए होंगे बात करेंगे कि कौन सी बिल्डिंग कौन से फीचर्स के साथ है या किसी बुक्स किन्हीं बुक्स के नाम दिए होंगे एक साइड पे उसके ऑथर्स के नाम दिए होंगे you have to match the author with the book अगला है short answer type question these are also very rare जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपने सिर्फ एक या दो वर्ड्स में उसके आंसर देना है these are known as M C Qs that means multiple choice question in which you have three two four option and you have to choose the most suitable one as your answer the last one is flow chart जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन की जाती है and it is very easy to go with the flow बहुत इजी होता है इसको ढूंढना ठीक है और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है now we are moving towards the listening sure you have your pens and note notepads with you because we are going to do the listening now सबसे पहली बात जो मैं अभी आपको कहने वाली हूँ वो ये है कि आप में से कोई भी बीच में नहीं बोलेगा if you find any kind of a difficulty I repeat you are suppose to give me a message in the chat box अगर आपको आवाज नहीं आ रही क्लियर नहीं आ रही तो मेक श्योर sure आप दोबारा से री एंटर करें क्लास को लीव कर दीजिए और उसके बाद दोबारा एंटर कीजिए I will admit you in the class और एक और चीज अगर आपका कंसेंट्रेशन लेवल कहीं भी फिकल करता है दैट मीन्स आपका कंसेंट्रेशन लेवल कहीं भी गड़बड़ा जाता है तो डू नॉट गेट पैनिक थोड़ी देर वेट कीजिए उसके बाद ट्राई टू कंसेंट्रेट और जहाँ पर डिस्टिंग चल रही होती है उस सेक्शन पर चले जाइए ठीक है चलिए we are going to start first of all मैं आपके लिए साउंड प्ले करने वाली हूँ so that you will be able to adjust the volumes of your mobiles and your laptops okay Here we go. So questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. Is it audible, everyone? Is it audible, yes, everyone? Audible, audible. Yes, Chale. Now we are going to play the sound and the listening. बीच में नहीं हम बोलेंगे All the best, everyone. Mute yourselves, please. Okay. The test is in four sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a man inquiring in a tourist centre about activities suitable for families. First, you have some time to look at questions 1 to 4. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over a hundred years old. The cruise takes place on a steamship. So steamship has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over a hundred years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? Uh, my daughter's 15 and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. <laughs> my son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure. It's suitable for complete beginners. Ah, good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. So, is there anything else to do over on that side of the lake? Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There's a trail there called the Back Road. You could easily spend three or four hours exploring it, and the scenery's wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. What's the trail like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your seven-year-old. It needs someone who's got a bit more experience. Hmm. Well, my daughter loves cycling, and so do I, so maybe the two of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well. But we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratcheson's. I'll just make a note of that. Uh, how do you spell it? R-A-T-C-H-E-S-O-N-S. It's just by the cruise ship terminal. Okay. You'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you, and you'd need to take along a snack and some water. It'd be best to get those in the city. Fine, that shouldn't be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place. Sure, you should definitely get that. It's a great ride, but you want to be well prepared because it's very remote. You won't see any shops round there or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be one adult and one child for the cruise with farm tour. That's $117 and an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? Fifteen. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75, instead of the child fare, which is $22. Sorry about that. <sighs> That's okay. Uh, so how do we find out? That is the end of section one. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 2. Section 2 You will hear a restaurant manager talking to a small group of new staff who are starting work as kitchen assistants in a restaurant. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Good morning, everyone. My name's Joy Parkins and I'm the restaurant manager. And I understand that none of you have had any previous experience as kitchen assistants. Well, you might be feeling a bit nervous now, but most of our kitchen assistants say they enjoy the work. Okay, they might get shouted at sometimes, but it's nothing personal. And they're pleased that they have so many different things to do, which means they never get bored. And I'll tell you straight away that if you do well, we might think about moving you up and giving you some more responsibility. Right, well, you've all shown up on time, which is an excellent start. Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, so that's good. You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. Those of you with long hair have got it well out of the way, but some of you'll need to remove your rings and bracelets. Just put them somewhere safer today, and remember to leave them at home tomorrow, as they can be a safety hazard. Now, it's going to be a busy day for you all today. We don't have any tables free for this evening and only a few for lunch. Fortunately, we've got our head chef back. He was away on holiday all last week, which meant the other chefs had extra work. Now, I'll tell you a bit more about the job in a minute, but first some general regulations. For all of you, whatever your age, there's some equipment you mustn't use until you've been properly trained like the waste disposal system, for example, for health and safety reasons. Then I think there are two of you here who are under 18. That's Emma and Jake, isn't it? Right, so for you two, the meat slicer is out of bounds, and of course none of you are allowed to use the electric mixer until you've been shown how it works. Now, you may have heard that this can be a stressful job, and I have to say that can be true. You'll be working an eight-hour day for the first week, though you'll have the chance to do overtime after that as well if you want to. But however long the hours are, you'll get a break in the middle. What you will find is that you're on your feet all day long, lifting and carrying. So, if you're not fit now, you soon will be. You'll find you don't have much chance to take it easy. When someone tells you to do something, you need to do it straight away. But at least we do have a very efficient air conditioning system, compared with some kitchens. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Now, let me tell you about some of the people you need to know. So, as I said, I'm Joy Parkins, and I decide who does what during the day and how long they work for. I'll be trying to get you to work with as many different people in the kitchen as possible, so that you learn while you're on the job. One person whose name you must remember is David Field. If you injure yourself at all, even if it's really minor, you must report to him and he'll make sure the incident is recorded and you get the appropriate treatment. He's trained to give basic treatment to staff himself, or he'll send you off somewhere else if necessary. Then there's Dexter Wills. He's the person you need to see if you smash a plate or something like that. Don't just leave it and hope no one will notice. It's really important to get things noted and replaced, or there could be problems later. And finally, there's Mike Smith. He's the member of staff who takes care of all the stores of perishables. So if you notice we're getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order. OK, now the next thing we need to cover. That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 3. Section 3. You will hear two students called Trudy and Stuart, who are both studying to be librarians, discussing a paper that they are going to write together. First, you have some time to look at questions 21 to 23. Now listen carefully and answer questions 21 to 23. OK, Stuart, we need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudy? Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, mm. and that the local population may speak lots of different languages. We could include something about changes in the source of funding too. Yes, but remember we're only supposed to write a short paper, so it's probably best if we don't go into funding in any detail. Right. Well, shall we just Brainstorm a few ideas to get started? OK. We obviously need to look at the impact of new technology, particularly the internet. Now that lots of books have been digitalised, people can access them from their own computers at home. And if everyone did that, libraries would be obsolete. Yes. But the digitalised books that are available online for free are mostly out of copyright, aren't they? And copyright in this country lasts for 70 years after the author dies. So you won't find the latest bestseller or up-to-date information. That's an important point. Anyway, I find it hard to concentrate when I'm reading a long text on a screen. I'd much rather read a physical book. And it takes longer to read on a screen. Oh, I prefer it. <sighs> I suppose it's just a personal preference. Mm, I expect the libraries will go on evolving in the next few years. Some have already become centres where community activities take place, like local clubs meeting there. I think that'll become even more common. I'd like to think so. And that they'll still be serving their traditional function, but I'm not so sure. There are financial implications after all. What I'm afraid will happen is that books and magazines will all disappear and there'll just be rows and rows of computers. They won't look anything like the libraries we're used to. Well, we'll see. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 24 to 30. Now listen and answer questions 24 to 30. I've just had an idea. Why don't we make an in-depth study of our local public library as background to our paper? Yes, that'd be interesting and raise all sorts of issues. Let's make a list of possible things we could ask about, then work out some sort of structure. For instance, um, we could interview some of the staff, and find out whether the library has its own budget or if that's controlled by the local council. And what their policies are. I know they don't allow food, but I'd love to find out what types of noise they ban. There always <laughs> seems to be a lot of talking, but never music. Mm. I don't know if that's a policy or it just happens. Ah, I've often wondered. Then there are things like how the library is affected by employment laws. I suppose there are rules about working hours, facilities for staff and so on. Right. Then there are other issues relating to the design of the building and how customers use it, like what measures does the library take to ensure their safety? They'd need floor coverings that aren't slippery, and emergency exits, for instance. Mm. Oh, and another thing, there's the question of the kind of insurance the library needs to have, in case anyone gets injured. Yes, that's something else to find out. You know something I've often wondered? What's that? Well, you know they've got an archive of local newspapers going back years, well, next to it, they've got the diary of a well-known politician from the late 19th century. I wonder why it's there. Do you know what his connection was with this area? No idea. Let's add it to our list of things to find out. Oh, I've just thought. You know people might ask in the library about local organisations, like sports clubs? Mm. Well, I wonder if they keep a database, or whether they just look online. Right. I quite fancy finding out what the differences are between a library that's open to the public and one that's part of a museum, for example. They must be very different. Hmm. Then something else I'd like to know is... That is the end of section three. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 4. Section 4. You will hear part of a lecture for business students about business values. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In public discussion of business, we take certain values for granted. Today, I'm going to talk about four of them. Collaboration, hard work, creativity and excellence. Uh, most people would say they're all good things. I'm going to suggest that's an oversimple view. The trouble with these values is that they're theoretical concepts, removed from the reality of day-to-day -day business. Uh, pursue values by all means, but be prepared for what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at all the intention. Business leaders generally try to do the right thing, but all too often the right thing backfires, if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise. The values can easily get in the way of what's actually intended. Okay, so the first value I'm going to discuss is collaboration. Uh, let me give you an example. On a management training course I once attended, we were put into groups and had to construct a bridge across a stream using building blocks that we were given. The rule was that everyone in the team had to move at least one building block during the construction. This was intended to encourage teamwork. But it was really a job best done by one person. The other teams tried to collaborate on building the structure and descended into confusion, with everyone getting in each other's way. Our team leader solved the challenge brilliantly she simply asked everyone in the team to move a piece a few centimetres to comply with the rule, and then let the person in the team with an aptitude for puzzles like this build it alone. We finished before any other team. My point is that the task wasn't really suited to team working, so why make it one? Teamwork can also lead to inconsistency, a common cause of poor sales, in the case of a smartphone that a certain company launched, one director wanted to target the business market, and another demanded it was aimed at consumers. The company wanted both directors to be involved, so gave the product a consumer-friendly name, but marketed it to companies. The result was that it met the needs of neither group. It would have been better to let one director or the other have his way not both Now, industriousness or hard work. It's easy to mock people who say they work hard. Uh, after all, a hamster running around in a wheel is working hard and getting nowhere. Of course, hard work is valuable, but only when properly targeted. Otherwise, it wastes the resources that companies value most, time and energy, and that's bad for the organisation. There's a management model that groups people according to four criteria. Clever, hard-working, stupid, and lazy. Here, lazy means having a rational determination not to carry out unnecessary tasks. It doesn't mean trying to avoid work altogether. Most people display two of these characteristics, and the most valuable people are those who are both clever and lazy. They possess intellectual clarity and they don't rush into making decisions. They come up with solutions to save the time and energy spent by the stupid and hard-working group. Instead of throwing more man-hours at a problem, the clever and lazy group looks for a more effective solution. Next, we come to creativity. This often works well, creating an attention-grabbing TV commercial, for example, might lead to increased sales. But it isn't always a good thing. Some advertising campaigns are remembered for their creativity without having any effect on sales. This happened a few years ago with the launch of a chocolate bar. Subsequent research showed that plenty of consumers remembered the adverts, but had no idea what was being advertised. The trouble is that the creator derives pleasure from coming up with the idea and wrongly assumes the audience for the campaign will share that feeling. A company that brings out thousands of new products may seem more creative than a company that only has a few, but it may be too creative and make smaller profits. Creativity needs to be targeted to solve a problem that the company has identified. Just coming up with more and more novel products isn't necessarily a good thing. And finally, excellence. We all know companies that claim they strive for excellence, but it takes a long time to achieve excellence. In business, being first with a product is more profitable than having the best product. A major study of company performance compared pioneers, that is, companies bringing out the first version of a particular product, with followers, the companies that copied and improved on that product. The study found that the pioneers commanded an average market share of 29%, while the followers achieved less than half that, only 13%, even though their product might have been better. Insisting on excellence in everything we do is time-consuming, wastes energy, and leads to losing out on opportunities. Sometimes second-rate work is more worthwhile than excellence. Make sure it's excellent sounds like a good approach to business, but the just get started approach is likely to be more successful. That is the end of section 4. Please match your answers everyone. You have 5 minutes, please match your answers. Have you done with the matching of your answers, everyone? Done or you need one more minute? Okay, everyone. Now I'm getting the messages that we are done. Any kind of a question or query regarding the listening questions from your sides? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, what is the meaning of inconsistence? Inconsistence होता है जहां पर कंसिस्टेंस ना हो दैट मीन्स कभी बढ़ गई कोई चीज़ कभी कम हो गई फॉर एग्जाम्पल डेडिकेशन के लिए यूज़ करें अगर हम तो इंसान कभी हार्डवर्क करने लग गया कभी उसका हार्डवर्क जो है वो लूज पड़ गया इनकन्सिस्टेंस होता है एक जैसा ना चलना उसमें कोई ना कोई चेंजेस आते रहना दैट इज कंसिस्टेंट ना होना that is inconsistence okay ma'am okay now uh, we are moving our focus towards writings अभी हम writing task टू करने वाले हैं as this is your last class everyone I will try कि मैं आपके questions के answer दे पाऊँ okay just give me one second I advise you all कि आपके जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं regarding writing specially because writing जो है वो सबसे डिफिकल्ट मानते हैं जो कैंडिडेट्स हैं कोई भी आपका क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप अपना लिख के रखिए in the last of the session we are going to discuss every query that is regarding writing ठीक है और एनी अदर क्वेश्चन और क्वेरी आपका कोई भी चारों मॉड्यूल्स में से आयल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी है आप सेशन के एंड में मुझसे पूछ सकते हैं ओके चलिए now we are going to have task two this is a task two today हम कोई भी जो है वो डिस्क्रिप्शंस uh, नहीं करेंगे ऑलरेडी हम नौ दिन से सभी डिस्क्रिप्शंस कर रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए ये है government should spend more money on education then on recreation and sports जो गवर्नमेंट है उसको जो ज़्यादा टाइम है वो स्पेंड करना चाहिए जस्ट अ सेकेंड जो ज़्यादा टाइम है वो स्पेंड करना चाहिए रिक्रिएशनल सॉरी जो ज़्यादा टाइम है वो स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन पे ठीक है हम टाइम नहीं मनी सॉरी मनी जो है वो ज्यादा सॉरी मनी जो है वो स्पेंड करनी चाहिए एजुकेशन पे स्पोर्ट्स या किसी और रिक्रिएशनल जो चीज है उसके अलावा डू यू अग्री और डिसअग्री क्या आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं ठीक है टू वट एक्सटेंड मैं नहीं चाहती देना आपको टू वट कितनी बार हम यही कर चुके हैं टू वट एक्सटेंड हम डू यू अग्री और डिसअग्री करेंगे ठीक है अभी क्या है जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास एक लिमिटेड बजट है राइट वो जो बजट है वो एलोकेट किया जाता है कि इतना परसेंट जो बजट है वो इस फील्ड को जाना चाहिए इतना इस फील्ड को जाना चाहिए तो स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है कि ज्यादा मनी है जो वो एजुकेशन को देना चाहिए एज कंपेरेटिव टू रिक्रिएशनल और स्पोर्ट्स को ठीक है रिक्रिएशन में क्या क्या आता है आप में से कोई बता सकता है मुझे स्पोर्ट्स तो सभी को पता है रिक्रिएशन में क्या क्या आता है जैसे मैम इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हम्म और कुछ पलक कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इस चीज को ओके एनी अदर पर्सन हाँ जी पलो हाँ हाँ बोलिए जैसे आजकल के हॉस्पिटल्स वगैरह में ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है हाँ. और जैसे एजुकेशन uh, में जैसे स्मार्ट क्लासेस हाँ। वगैरह दैट्स अ पॉइंट ओके और कुछ और कुछ मैम कुछ एंजॉयमेंट के लिए बनाना जैसे हम्म। ठीक है जैसे क्या बनाती है गवर्नमेंट हमारे एंजॉयमेंट के लिए मैम जैसे अम्यूजमेंट पार्क यस म्यूजियम्स बना देने अम्यूजमेंट पार्क्स बना देने ऐसी चीजें जो हैं वो रिक्रिएशन में आती हैं ठीक है yes, तो स्टेटमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर को ज्यादा पैसे देने चाहिए एज कंपेरेटिव टू कि ऐसी कोई जगह बना दी जाए म्यूजियम्स बना दिए पार्क्स बना दिए स्टैचूज बना दिए ठीक है या किसी स्पोर्ट्स के लिए yes Dilveer Toor you raise your hand you want to say something जी मंडे ले लेना ले लेना मंडे एनीवेज ले लेना मंडे मंडे आपको कर दूंगा पक्का नंबर दे दूंगा okay now we are going to discuss agree और डिसअग्री ठीक है हम दोनों चीजें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं राइट right? चलिए now we are moving are focus towards the agreement अभी आप अपने अपने हैंड्स रेज करेंगे and we are going to discuss the points क्यों जो गवर्नमेंट है उसको एजुकेशन सेक्टर को ज्यादा जो पैसे हैं वो देने चाहिए इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं yes raise your hands please क्या क्या कर क्यों रीजंस है एम्प्लॉयमेंट है एक अवेयरनेस होगी अगर जो एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छे से मिल जाए ठीक है ज़्यादा लोगों को अवेयर एजुकेशन uh, मिलेगी ज़्यादा पैसे uh, जो गवर्नमेंट है वो लगाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा सोशल स्टेटस ग्लोबली अच्छा हो जाएगा यस जशनप्रीत जैसे मैम क्योंकि जो भी न्यू जनरेशन है उस पर हम्म, हम्म, हमारा फ्यूचर हम्म। स्टैंड है क्योंकि मोस्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हमारी जो भी है ना जनरेशन है जो वो स्टडी करेंगी वो कुछ बनेगी तो उन पे डिपेंड है सारी बिल्कुल एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन है यस yes, मैम ठीक है अगर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो जो सिटीजन हमारे सामने आएंगे दो citizen are not having the quality in their life yes Oppo five seven sorry Oppo F seven may I know your name ma'am ma'am my name is Arun हाँ जी अरुण सर बोलिए मैम लिटरेसी रेट इंक्रीज होगा हम्म लिटरेसी रेट जो है सॉरी लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बिल्कुल सही राइट right. और कुछ और एजुकेशन का क्या फायदा है yes yes, Jashanpreet ma'am better opportunities because जैसे हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम फ्री बेटर अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं ना बहुत सारी नॉलेज गेट कर सकते हैं तो ऐसे अवेयरनेस होगी सोसाइटी में yes ma'am okay okay any other point ma'am employment will be increase employment rate बढ़ जाएगा बेटर एम्प्लॉयमेंट ठीक है राइट एंड मैम पॉवर्टी खत्म होगी हम्म बिल्कुल ठीक decrease in poverty right any other point ma'am discrimination will be reduced कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर मैम सारे मीन्स uh, कि सभी एजुकेटेड होंगे तो कोई भी इसमें मतलब कि पुअर और रिच नहीं होगा मीन्स की सभी इम्प्लॉयमेंट अगर इक्वल मिलेगी तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा between the rich and poor equality आ जाएगी ठीक है okay yes Dilveer Toor Dilveer Toor you raise your hand you want to say something Yes, Keval sir. Any country get best citizen. कैसे कैसे कैसे कोई कं, कोई कंट्री अच्छा ना नागरिक में मिलेगा हम्म नहीं वो हम जो चीज आप कह रही है ना वो हम यहाँ पर आएंगे लिटरेसी रेट और अवेयरनेस इन द सोसाइटी में कि अगर सोसाइटी है जो एजुकेटेड होगी तो उसमें अवेयरनेस होगी और जो सिटीजन हैं वो अच्छे होंगे आगे जाके वो इसमें एक्सप्लेन करेंगे हम ठीक है yes Arun sir man people can easily imbibe the knowledge about the outer world okay कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप उसको मैम अगर वो मीन्स ज़्यादा एजुकेटेड रहेंगे तो उनको मीन्स कि आउटर वर्ल्ड के बारे में मैम नॉलेज ज़्यादा होगी as compare to the ma'am uneducated people okay right any other point any other point जो आपके दिमाग में आ रहा है अगर आप अग्री करते हैं इस चीज़ से कि हाँ जी एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए एज कंपेरेटिव टू रिक्रिएशन चलिए अभी हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं दैट मीन्स कि स्पोर्ट्स को और रिक्रिएशन को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए राइट right? ऐसी कोई जो है वो नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए कि एजुकेशन को ही पैसे मिले क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंस एजुकेशन रखती है उतनी स्पोर्ट्स भी रखती हैं ये हम डिस्क्राइब करने वाले हैं राइट right? हाँ जी बोलिए क्या पॉइंट्स हैं not only education is necessary but also health is most important health की बात नहीं कर रहे हम हम रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स की बात करेंगे हाँ यस मैम स्पोर्ट्स के थ्रू मैम हेल्थी होएगी उनकी इम्प्रूव वो स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हम जो हमारे जैसे मैचेस होते हैं जो क्रिकेटर्स हैं या टीम्स हैं उनकी बात करते हैं उनको स्पॉन्सर करती है ना जो गवर्नमेंट है या जो प्लेयर्स okay, हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स हम सिर्फ उसकी बात कर सकते हैं ना इसमें गवर्नमेंट आम बंदे की स्पोर्ट्स को थोड़ी ना हाँ जी economy of the nation will be improve ma'am increase sorry okay economy will improve increase improve कर देते हैं okay okay any other point any one yes Keval sir improve our skill for related skill for improve our skill for कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो अच्छा क्रिकेटर हम्म। बनता है नहीं फिर उसमें गवर्नमेंट को पैसे क्यों खर्च करने चाहिए उस चीज के साथ कैसे रिलेट करेंगे आप गवर्नमेंट तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं होता तो आप कहेंगे financial help to the aspirants ठीक है अच्छा। ऐसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि ये गवर्नमेंट की जो है वो ड्यूटी बनती है कि अगर आगे जाके कोई रिप्रेजेंट करने वाला है अपनी ही कंट्री को तो उसको हेल्प करे in sports yes Priyanka you raise your hand yes Priyanka you want to say something yes ma'am proud for national national जो है वो मेरा प्राउड करेगा उसके अगर होता है तो ओके आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करती हैं स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट द नेशन ठीक है ग्लोबली इसलिए उनको भी हक बनता है ठीक है उनको भी हक बनता है कि उनको भी जो है वो एक फंड मिले okay okay. Yes yes. Raman Raman, you raised your hand. Do you want to say something? Okay. Kamaljeet? Ma'am sports ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਰ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ है अच्छी कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप मैम जब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है ਮੈਂ ਜਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਹਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਸ ਚ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ लर्न कर दे मैम एक दूसरे से समथिंग अच्छा आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर लिखेंगे क्या यहाँ पे हम I don't know. Don't know. <laughs> okay. हम कह सकते हैं इंटर कंट्री ठीक है बॉन्ड या बॉन्डिंग्स के लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक मीडियम है मीडियम बन जाते हैं ठीक है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यस अरुण सर मैम मेरे पास टू पॉइंट्स है मैम हम्म, हम्म बोलिए मैम एक तो मैम एक तो प्लेयर जो होंगे मैम हेल्पिंग नेचर उनपे इंक्रीज होगा कैसे गवर्नमेंट पैसे देगी तो हेल्पिंग कैसे इंक्रीज हो जाएगी बताइए मैम अगर मैम गवर्नमेंट पैसे पे करती है मैम टीम टीम में प्लेयर खेलते हैं मैम अगर टीम हम्म। में खेलते तो मैम ऑब्वियस है कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे इजीली मैम उनमें की हेल्प नेचर इंप्रूव होगा मैम अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है एंड मैम सेकंड है कि वो अगर गवर्नमेंट पैसा पे करती है तो मैम वो इनकरेज करेंगे यंगस्टर को कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज में सेकंड hmm. पॉइंट जो है वो वैलिड है इसको हम लिखेंगे कि अगर जो गवर्नमेंट है वो एक फंडिंग प्रॉपर देती है ठीक है उनको फॉर आप तो अपकमिंग जो uh, स्पोर्ट्स पर्सन है उनको जो है वो कहीं ना कहीं इंकरेजिंग फैक्टर होता है कि यस हमारा भी जो है वो कोई फ्यूचर बन सकता है इस कंट्री में ठीक है ये वाला पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे सेकंड वाला इनवैलिड था okay any other point from your side हम एक ही पब्लिक के एंटरटेनमेंट में हेल्प होगी स्पोर्ट्स से कुछ कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप मैम यही कि जैसे अगर जैसे हमारे मैचेस होते हैं तो वो पब्लिक को जैसे टी ट्वेंटी मैचेस होते हैं तो बहुत बहुत एंटरटेन करते हैं पब्लिक देखना पसंद करती है ओके ठीक है लिख दिया हमने पब्लिक एंटरटेनमेंट और कुछ और कुछ एक और पॉइंट हाँ जी स्पोर्ट्स बहुत sports are more beneficial for health नहीं वो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हम सिर्फ गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड चीजें लिख सकते हैं रिक्रिएशनल तो आपने कुछ कहा ही नहीं है रिक्रिएशन के बारे में आपके क्या विचार हैं किसी ने भी रिक्रिएशन की बात नहीं की आपको नहीं लगता कि अगर कोई म्यूजियम्स या ऐसा कुछ बनाती है गवर्नमेंट तो एक रिकॉग्निशन मिलती है yes ma'am with the help of recreational कोई भी एक्टिविटी होती है उससे हमको नॉलेज गेन होती है मैं ये नहीं कह रही हूँ बेटे मैं ये कह रही हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया वर्ल्ड लेवल का तो रिकोगशन होती है कि यहाँ पर जो है वो एक ऐसा म्यूजियम जो है वो या एक ऐसा स्टैचू जो है वो बना है एक ऐसा फाउंटेन लगाया है गवर्नमेंट ने या एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है गवर्नमेंट ने जिसमें ये सारी चीजें जो है वो बनी है that is a world wide recognition recreational चीजों से ऐसा कुछ होता है और कोई पॉइंट किसी का रिक्रिएशन को लेके yes Parveen Ma'am, Yes. uh, government provide free activities like gym. कैसे park. आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को ਮੈਮ Gym- ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ हम्म ਤਾਂ अच्छा तो में है रिक्रेशन एंड स्पोर्ट्स ना होगा नहीं अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट जो है आपकी तरह आपका कहना ये है कि गवर्नमेंट को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए लोगों के लिए फ्री जिम्स बना देने चाहिए नहीं मैम फ्री एक्टिविटीज मतलब लिहाजा टाइम दिन दिया है गवर्नमेंट अच्छा कौन सी गवर्नमेंट दे रही है सर आपकी तरफ से हाँ मैम जिदा इन पटियाला लीला भवन बहुत वाडा पार्क आ हम्म, हम्म। तो जिम भी प्रोवाइड की पब्लिक एंटरटेनमेंट में आ जाएगा this will come off Leela Bhawan in this ठीक है हाँ जी any other point anyone ma'am, people will be aware about the history, culture, and uh, they ma'am culture और उससे हिस्ट्री से मैम कनेक्टेड रहेंगे अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रहेंगी ma'am okay good point awareness about the society पहले तो सोसाइटी की ठीक है फिर कल्चर की फिर ट्रेडिशन की इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा रिक्रिएशनल जो मॉन्यूमेंट्स या रिक्रिएशनल बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाती हैं तो आप इसमें एग्जाम्पल देंगे म्यूजियम्स की ठीक है तब आपका ये पॉइंट है जो वो वैलिड होगा अदरवाइज नहीं होगा any other point any one और कोई पॉइंट जो आप एक्सप्लेन करना चाहें इसमें हम्म mm -hmm. है कोई ऐसा point ma'am it may become the source of attraction हाँ वो रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड में आ जाएगा इसमें आप इनकम भी लिख सकते हैं source of revenue okay ma'am revenue भी ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू भी आएगा ठीक है रिक्रिएशनल जो चीजें हैं चलिए इसमें भी हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज कैसे कैसे बोल अगर वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स को मैनेज करते हैं तो मैम मान लो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए तो मैम उनको इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं आप एग्जांपल देना चाहे दे सकते हैं वैसे this is a weak point आप दे सकते okay, हैं अगर आप चाहें तो ठीक है चलिए anyone who want to have a screenshot of this please take it by now because i'm going to clear everything in just one or two seconds agar aap lena chahte hain iska screenshot so you're most welcome to have a screenshot of this brainstorming session okay now we are moving towards the solution देखिए क्या कहा है उन्होंने उन्होंने कहा है कि सबसे पहले almost all governments across the globe have a yearly budget to distribute money for various activities तकरीबन हर देश की जो गवर्नमेंट है उसका एक ईयरली बजट होता है एक साल का बजट होता है जिसमें वो अपने बजट को पैसे को डिवाइड करती है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए I agree that government should allocate a higher budget for education मैं ये अग्री करता हूँ या करती हूँ कि गवर्नमेंट जो है उसको बजट दे हायर बजट जो है वो एजुकेशन को देना चाहिए as compare to recreation and sports recreation और स्पोर्ट्स की जगह पे comparatively this can be proven by analyzing the unemployment crime rate of a nation ये प्रूव होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम रेट कितना है किसी भी कंट्री का इस पर डिपेंड करता है the respective point of view is elaborated in the subsequent paragraphs मेरा जो अग्री वाला रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम आने वाले बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं टू इनिशिएट द आर्ग्यूमेंट अगर हम आर्ग्यूमेंट को शुरू करें if more people are educated in a country it is apparent that the employment rate of that nation will be high employment rate high होगा जितने लोग ज़्यादा पढ़ेंगे उतने उनको नौकरियां ज़्यादा मिलेंगी as there are a lot of skilled employments available throughout the world क्योंकि उनकी स्किल्स जो हैं वो बड़ी होंगी उनको स्किल्स एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगी किसी भी संसार के कोने में वो चले जाए but to have many people educated the government should provide good education system अगर हम ये कहें कि लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करना है तो गवर्नमेंट को अपना एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना होगा but which is affordable by the citizens जो कि उस उस देश के सिटीजन्स के बजट में हो उनके अपने बजट में हो अफोर्डेबल हो उनके लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल है as per the report publish in Week magazine ये एक मैगजीन का नाम है इसमें एक पब्लिश हुई है जो रिपोर्ट है देखिए यहाँ पर हम क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग अगस्त 2015 ये अगस्त 2015 में जो रिपोर्ट है वो सामने आई है America has very less unemployment rate as the government provides best quality education to the citizen at a very minimal fee America जो है उसका सब बहुत ही ज़्यादा कम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट एजुकेशन दे रही है बहुत ही थोड़े पैसों में thus it is obvious that the government should focus on spending more on the education system इसलिए ये कहा जाता है ये प्रूफ होता है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए उस पर स्पेंड करना पड़ेगा The recreation and sports activities are also important for people, but the education has far better importance. Sports और रिक्रिएशन भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है किसी भी बंदे की लाइफ में अगली चीज़ आइए as the society has more social knowledge the crime rate will be reduce अगर सोसाइटी में एक एजुकेशन है तो सोशल नॉलेज भी होगी जिससे क्या होगा क्राइम रेट गिर जाएगा this is due to the fact that education creates a positive mentality among the people education जो है वो एक पॉजिटिव मेंटालिटी बनाती है इंसान में फॉर इंस्टेंस यहाँ पर भी एग्जाम्पल है as per the BBC British broadcast channel report telecasted on January two thousand fifteen Nigeria has a crime rate which is 20 times more than USA. Nigeria का that is a part of Africa Nigeria का एक क्राइम रेट अगर हम बात करें 20 परसेंट ज्यादा है 20 गुना ज्यादा है यूएस के क्राइम रेट से Therefore, it is the responsibility of the governments to ensure that citizens are educated by providing edu adequate infrastructure. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट्स की कि वो सिटीजन्स को एक प्रॉपर एजुकेशन दें ताकि उनको एक प्रॉपर सिनेरियो एक प्रॉपर लाइफ के बारे में पता चल सके in addition to that government should even make the secondary education free and mandatory government जो है उनको प्लस टू तक सेकेंडरी एजुकेशन सॉरी टेंथ तक सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर देनी चाहिए फ्री कर देनी चाहिए ऐसा करने से एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो खड़ा हो जाएगा that will be the good foundation of the society hence it is very clear that governments must allocate a high budget higher budget for education इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट को एलोकेट करना ही पड़ेगा एक अच्छा budget if they found if they want a good founded society in their nation. To encapsulate, that means to in conclusion, by analyzing how allocating money, more money for education can increase employment rate and make the earth a safer place to live, it is very essential that government should allocate a higher percentage of the budget on education. अगर हमें एम्प्लॉयमेंट रेट ठीक चाहिए हमें एक सेफ अर्थ चाहिए जहां पर क्राइम कम हो तो गवर्नमेंट्स को ज़्यादा परसेंटेज जो है वो एजुकेशन को देनी ही पड़ेगी it is projected that importance is given to recreation sports as well but not at the cost of education हम ये भी कहना चाहेंगे कि रिक्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए लेकिन एजुकेशन की फंडिंग काट के स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन को जो अगर जो है वो देनी पड़े तो this is not a good decision this was your task any kind of questions or queries from your sides anyone ma'am जो आपने एग्जांपल दी during August 2015 America has very less unemployment आएगा या अमेरिका हैड मैम सर्वे तो पास्ट में हो गया लुक लेकिन मुझे चेक करने दीजिए यस मैम हाँ हैड आएगा यहाँ पर गलती है हैड आएगा बिल्कुल हैड आएगा मैम बहुत एग्जांपल में हैड आएगा ओके जी दोनों में कर देंगे और बोलिए ओके हाँ जी ma'am I ask you one thing please बोलिए बोलिए मैम जैसे एग्री और डिसएग्री ऐसे oh, है जैसे मनी पर मनी ही sorry education education more important है ऐसी कोई और ऐसी आई तो उसकी वन साइड जाना बेटर है जब टू साइड को क्लीन करना चाहिए अच्छा देखिए that depends from question to question पहली बात तो ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर टू वट एक्सटेंड नहीं दिया है तो इट इज बेटर कि आप एक ही उठाएं दोनों के दोनों उठाएंगे तो आप कंफ्यूज ही होंगे ठीक है ठीक है जी any other question yes any one any question from your side your most welcome to ask कोई भी क्वेश्चन है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं as this is your last session as per your trainer i want you to uh, clarify everything that you want to yes yes cable sir बोलिए so what x and ma dono side देखिए अगर आपके पास टू व्हाट एक्सटेंड है उसमें आप दोनों साइड देते हैं अग्रीमेंट भी डिसएग्रीमेंट भी उसमें आप लिखते हैं पार्शियली अग्री अगर आपको टू वट एक्सटेंट दिया ही नहीं डू यू अग्री और डिसअग्री सिंपली यही दिया है तो सिंपल सी बात है या तो ये उठा लो या ये उठा लो जिसमें आप कंफर्टेबल है वो आप एक्सप्लेन कर दें ठीक है इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं टू वट एक्सटेंट में हम दोनों एक्सप्लेन करते हैं एक एक बॉडी पैराग्राफ में अग्री दूसरे बॉडी पैराग्राफ में अग्री उसमें कंपलसरी होता है ना अ काइंड ऑफ कंपलसरी होता है बाकी that depends on the question आपको कैसा आया है सोशल इशू पे है सिंपल है साइकोलॉजिकल इशू पे कैसा क्वेश्चन मैम जैसे गिव योर ओपिनियन ऐसे होता है कोई भी टॉपिक का डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक का हम्म, तो हम्म, हम्म। उसमें कैसे हमें प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या देना चाहिए जैसे ओपिनियन किसी चीज का पूछा है उसमें आपको सिर्फ अपने according in my point of view करके आप अपना एक्सपीरियंस दे सकती हैं अपनी एग्जाम्पल दे सकती हैं आप कोई पर्सनलाइज एग्जाम्पल भी दे सकती हैं इसमें आइल करके या hmm. उसमें जी बोलिए मैम टू बीपी में ही देनी चाहिए ओपिनियन मतलब सेकंड बीपी में वो ही बात देखो सिमरजीत क्या है कि तीन बीपी तो हमें बनाने ही नहीं है ये सोच लो ठीक है हाँ जी मैम कोशिश करो कि दो बीपीज में आपकी बात जो है वो कंप्लीट हो जाए जहां पर आपको स्टेटमेंट में पूछे ही तीन क्वेश्चंस दिए हैं at that point of time only तब आपको तीन तीन क्वेश्चंस अलग अलग को एक्सप्लेन करने के लिए तीन बीपीज बनाने पड़ेंगे अदरवाइज हम जो है वो दो बीपीज में ही अपना काम खत्म कर देंगे ठीक है हम्म। ओके मैम जी any other question anyone Any other questions from your sides, anyone? No. Okay. Okay. So this is the end from my side, everyone. The session was by Bhavna Verma, your trainer. Now we are going to wind up our session कोई क्वेश्चन और है किसी का कोई किसी को कुछ आइल्स के रिलेटेड कुछ लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग के साथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये most welcome I I am giving you two more minutes कुछ और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है कोई query ma'am everything is clear okay very good चलिए हाँ जी जी जी जी जी आपसे पूछना चाहती हूँ जो इन, इंट्रो होती है उसको कितने वर्ड में लिखना चाहिए मैक्सिमम फिफ्टी ओके मैम और conclusion thirty to forty words okay ठीक है मैम चलिए this is the end of today's session one और कोई क्वेश्चन है किसी का that you want to ask me this is the last call okay okay then take care everyone may god bless you with your re- desired band scores okay Okay, ma'am. Thank you so much, okay ma'am. okay Thank thank, you. you. you're most welcome Thank you. everyone Hello. take care yes hello yes arun sir बोलिए यस मैम मैम आज के बाद क्लासेस नहीं लगेंगी it's last class this was your last class of that uh, module जो आपका 30th April तक module था उसके accordingly this is the last class और if you want to register then you should talk to on the office number ठीक है आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं उनसे बात कीजिए okay everyone okay all the very best God bless you all